Olá galera, seja bem-vindo ao canal Faixa Verde. Hoje a gente vai falar de um negócio muito bom que é coisa que lançou e vai ser lançado aí na Plus. Olá, para quem não me conhece, meu nome é Carlos Fissato e eu sou do canal Faixa Verde. Para você que não é inscrito no canal, pode se inscrever aí abaixo no botãozinho vermelho e também tocar o sininho para você receber aí todos os vídeos novos que a gente posta no canal. Já faz algum tempo, já faz alguns dias aí, quase um mês, um mês e meio que eu não tô postando nada. Quarentena, não postei nada. Como assim, né? Tô com cabelo comprido, não saí de casa praticamente para nada. O que deu também para eu analisar muitas coisas também, ver muita coisa que eu posso trazer aqui para o canal, não só de Xbox, que é um dos lados, uma das frentes que o canal leva, mas também aí do PlayStation, tá? Hoje, inclusive, eu trago uma notícia muito boa. Para você que é assinante da Plus, tem uma vantagem muito bacana para você, que é o Call of Duty WW2. A Sony já tinha lançado, já tinha avisado em sua rede social oficial do Twitter como o jogo já que ia ser lançado e hoje, a partir de hoje, já, vi, já visualizamos aí, tanto no Brasil quanto em vários países latino-americanos, o jogo está disponível gratuitamente. É lógico, você não consegue ainda vê-lo, tá? Então eu vou até mostrar aqui no canal, você pode ver aqui na lateral, é, se você observar, é, já está disponível, então você pode ir pelo aplicativo do celular ou pode ir pelo PS App, para quem não tem, baixa aí o aplicativo, loga com a sua conta você pode ver aí o, o jogo já, só você colocar na busca, que ele já está gratuito para baixar, tá? também disponível para baixar já na PS Store. É só você ir lá na Store é, e buscar por Call of Duty. Se você não achar, coloque em busca mais avançada, você vai ver ele gratuito. Então o jogo ele já está disponível para baixar a partir de hoje, tá? Inclusive eu vi ele disponível a partir das 10 horas da manhã, tá? e meu fuso horário aqui é menos 3, é isso, o horário de Brasília, ele estava disponível a partir das 10 horas, 10 horas, 10 e meia da manhã, o jogo já estava disponível gratuitamente aí para baixar. Então aproveite, um jogo muito bacana para rodar aí, para você se divertir, jogar online, aproveite também para baixar as DLCs. Um abraço, até mais e se você curtiu aí, passa com os amigos, curta o canal e é nóis, a gente vai ter muito mais coisa aqui no canal Faixa Verde. Abraço!